دي جي دبور يور سيستا قاعدة بتسكر وانت مبرشمة لو مش شايف صاحبي الشمال كيف النسوان وتملي اللي معايا من بيته بينزل يدين رنة يقول لي مفيش فرقايا ويقول لي معايا عشيش بزيادة يجي بسرعة ورايا من بيته بينزل يدين رنة يقول لي مفيش فرقايا ونقول معايا يعجز بزيادة جري بسرعة وراه هو كان زهقت تعبت لحد ما قلت تمام وكفاية وده بس معي خدع وقلت الوداع مش عاوز أصاحب دلعي وفي لعيب أزميلي هقول له أهلا مراعي وإذا لازم ده كله في الزبالة وخلاص بطلت أعاتب كلها عملت رجالة ومن نسوانكم بتاخدوا الناتين دي بطاقتك محتاجة تعدل ويلغوا منها على كلمة سكر رئيس السنة اللي عنده الغلا واسمنت عم الدكار عليك وجايب انا بعملها بقيت كلها بتنكر ما انا ياما قدرت في ناس مالهمش اساس ويا بتشكر مطوط على وشه بكرسي تسحب تقسم اسمه اتنين مش حل مشاكل عن ايد واكل الحيه بلم راسين جاي لي وسعاد سكينه وبدل الجوله لعبنا اتنين والتوت كان شكيت عماله تنزف حاطط عليها بتدين انا دارك دايما سالك ومني ليك صفيها لو بتحبيني تعالى عاتبني في حاجه انت مخبيها قالت لك يا موتين وكتير ومفيش تقدير ده احنا ولاديها ولا انت كبرت وخبت وعلى اللي منك بتقضيها يور سيستر احمد تسكر وانت مبرش ما لو مش شايل واخدتها تحت السلم جسمي معلم احمر شفايف وحضرني بتنشد فلنشه دخلت بأبوابي وأخدنا رزقي مسكت الوسط واستعملت وعد عالناشي عالناشي عالناشي